Недела на германски филм, по седми пат во Штип. Од 26 до 30 октомври, мултимедијален центар на Угада. Genauso denkt das Typ wie Sie. Das macht Bumm. Die wollten dich umbringen, weil du eine Jüdin bist. Und jetzt kommen die Überlebenden zurück und verzeihen. Johnny hat dich verraten. Ich habe zu dir gesagt, es gibt kein Zurück für uns. schon was vor? Du kannst Maschinensprache lesen. Das. Mitschüler, wo ist denn noch ein Platz frei? Bei Lola. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Wir dürfen nicht hier sein. Welche Tür? auch, dass du nicht Daisy heißt. Ich heiße Aisha. Was? Was meint er denn damit? Ah, Влезот е бесплатен, ве очекуваме.